dags att eh, göra lite frystorkad mat. Så jag har tagit fram här, jag har tagit fram skärbräda, jag har tagit fram björkrökt salt, jag har tagit fram eh, tomatpurén, jag har köpt en paprika, jag har köpt vitlök, jag har en gul lök och jag har ekologiska köttfärsen. Så jag ska bara tvätta händerna nu och så ska jag börja. Sen ska jag även tillsätta lite sambaolek i det här. Inte något mycket, bara lite. Men vi kör! Så ska jag börja med att hacka löken, eh, vitlöken och paprikan. då börjar jag med att ta plasten. Den här ska ju till återvinning. Sen ska jag skölja den här då. Sådär. Sen ska vi skära den. Ta bort den där lilla grejen i mitten. Det gör ju ingenting men jag gör det i alla fall. Det här ska ju då göras i mycket mindre bitar. Men jag skär dem ungefär en halv centimeter tjock skivorna. här tror jag räcker. Sen ska jag skära dem i mindre bitar. Inte för små dock, för det ska ju torka och då kanske inte blir någonting kvar. Så gör de ungefär en centimeter. Sådär, nu var paprikan klar. Då lägger vi den på en tallrik. Oj, förlåt mig. Sådär. Ska jag ta och ställa bort den. Under tiden jag nu håller på så låter jag spagettivattnet koka upp och saltar redan med björkrökta saltet. Sen tar jag den gula löken, skalar den så gott jag kan. Tar bort ytterdelen. Delar den här löken på mitten. Så. Tar bort änden. Och ett lager. För det är som hårdast. Så. och sen skär jag den ungefär en centimeter tjock. Så nu när det är gjort så kokar pastavattnet så nu slår jag på fläkten. Och då kan det ligga om lite grann men det får ni ta. Sen saltar jag med det här björkrökta saltet. Så jag får lite smak i. sätter något fett i kastrullen. För har man fett så vill det ganska fort på härskna. Så det är helt rå köttfärs som jag bara kommer steka upp just nu. Jag ska nu ta och göra eh, löken och paprikan, steka den. Så jag kommer tillsätta lite olivolja bara för att det inte ska bränna. Så jag sätter lite olivolja i botten och så bara mediumvärme på spisen, fyran i Så får den hettas upp lite. Köttfärsen ska vara jättefint fördelad. bara fräsa på den lite. Sen ska jag i med paprikan och fräsa på den också så att den blir lättare när man ska torka den. Sådär, nu har löken stekt på. Så då sätter jag ner paprikan. Ska den också få vara lite mjuk. löken. Pressa i lite av den. Sådär, nu är köttfärsen genomstekt. Det är dock vätska kvar, men jag kommer skölja av köttfärsen för att få bort eventuellt fett. Så den får stå där nu. Sen har jag bytt grönsakerna i en större kastrull. Ta den där. Och eh, den där ska vi inte använda, den hade börjat mögla. Så vi tar den nya. Skär ner med tomatpuré där. Och så drar ni på trean. Sen ska jag krydda det här nu. Och då börjar jag med basilika. Jag tycker om kryddan. Satte jag dit oregano. Den var inte öppnad. Så. Rör om ordentligt. Sen ska jag sätta i salt. Ja, när den börjar lukta. Paprikapulver. svartpeppar. Nu ska jag ta och skölja av köttfärsen. Från vätska och vätska och fett. För vi vill inte ha något precis hur kastrull eller stekpannan ser ut. Typ den är alldeles flottig. Både av vatten och fett. Så först sköljer vi av och det ska inte synas något fett under här nu. När man har sköljt den. Ser ju den nere fettet som släpper från färsen? Den ska vara helt, helt genomskinlig, bara vatten som kommer. Då är det färdigt. Sådär, nu är köttfärsen färdig. Så då sätter vi ner den i kastrullen. Och rör om. Nu ska den här koka ihop cirka en timme. Kan hända att jag får hälla på mera tomatpuré. Men, eh, får se. Jag glömde en viktig detalj. Sambaolek skulle jag i mig. Och då tar jag en knivsudd. Kanske lite mer. Sådär, nu är köttfärsen färdig. Och nu ska jag ta och hälla upp den i såna här plastbyttor. Men jag ska hälla upp pastan som jag har hällt Ehm, som jag har i kastrullen först. Nu ska det här röras ihop och så får det stå och dra över natten tillsammans. Sådär. Så försöka blanda ihop det lite också. Nu har det fått stå ungefär en halvtimme panna ha. Så nu ska jag ta och sätta på lock och in i kylen över natten. God morgon! Det var en ny dag. Nu har eh, köttfärsen och spagettin fått ligga och dra ett dygn. Så här ser den ut nu. Den är hård. Jag kommer ihåg att den var lite lös när jag satte ihop den. Inte så mycket, men nu är den ännu hårdare. För nu har allting, all vätska sugits upp. Så nu ska vi ta och torka den. Så då börjar jag helt enkelt med att ta bort de här äh, lagren med plast. Det blir ju alltid att köttfärsen inte hamnar överallt. Men jag vill ju ha den fördelad i all pasta lägger vi på här och inte i för tjocka lager. För det är risken att det möglar. Utan det ska vara ganska tunt utspritt. Och nu kommer det ju fara ner genom de här hålen. Men eh, det gör ingenting. Det Övre lager vart inte så tjockt. Men det gör ingenting. För då torkar det bara bättre. Så nu har jag varannat lager, så jag har tre lager med köttfärs och spagetti. Så nu blev det sådär. Och som jag sa, tre lager. Ett, två och tre. Så vi ska köra igång den där nu. Sätta den på 60 grader. Tror jag blir bra. Då är jag upp den till 60. Sen ska den här nu stå i 12 timmar beroende på hur torrt det har blivit. Så vi ses igen om drygt 12 timmar. God morgon, god morgon. Nu är det ytterligare en ny dag och nu har den här fått gå. Eh, jag lät den gå mer än 12 timmar. Jag lät den gå nästan 18 timmar. Men det har jag ju garanterat där stenhårt. Så det jag ska göra nu, jag ska ta en bunke och fylla över den frystorkade maten i. Sen ska jag fördela upp det i... Ska vi se om jag kommer åt någon. Oj. Fördela upp det i såna här zipppåsar. Och försluta dem. Så, så enkelt är det att göra frystorkad mat. Nu gör jag klart det här och så ses vi en annan gång. Har ni frågor kring maten? Kommentera nedanför. Ha det bäst så länge. Hej då!